瀬戸君とセッションをしようかなと思って来たんですけれども何の曲やるとか一切決めずに来てるんですよね多分今来てると思うんで何の曲やるって相談したいと思いますじゃあレッツゴー 曲をやるか全く決めずに来ちゃったんですけど、はい、ゲームの曲とかゲームゲーム曲 D もしかしお互い知ってる曲ないなって思ってるんですけどそうです、ね、あれ何かあったっけとかじゃあ提案してみてもいいですかはいはいはい やつ <laughs> そうですねちょっと狭いですさまだ一回も触ったことないんだけど動画上げてたような気がするあそうですね、はい、書きます書いてやってみようと思います、はい、できんのかな <laughs> 頑張ってみます、はい Thanks. Oh. <laughs> いやむずい <laughs> 聞けねえけてる